Fatima Mabel. Oui. Fatima. Oui. Fatima tu peux me donner ton nom Dis-moi ton nom, Fatima. Tu Nombreuses blessures du passé. Nombreuses blessures le passé. Fatima, ma belle, tu peux me donner ton nom Dis-moi ton nom, Fatima. Merci. Tu nombreuses décisions passées, Merci mon guide Joseph de m'avoir permis d'avoir un contact avec ma sœur. Merci Joseph. Merci Fatima, je t'envoie plein de gros bisous. Bisous petite sœur. C'est bien en haut, j'espère. Je te laisse, ma belle. Bisous, bisous. Bisous, bisous. belle. Bisous, bisous. Je te laisse, ma belle. Bisous, bisous.